しもすべてのペース Bye. のうなら君と同じよう hoje もしも僕に心があるならどうやってそれを見つければいいの少し微笑んで君が言うそれはね